बिल्कुल स्ट्रेट रखना है एल्बम मोड़ना है ठीक है Mm-hmm. <laughs> ऊपर ले जाएंगे ऐसे अच्छा स्ट्रेट जितना ले जा सकते चलो करिए एल्बो स्ट्रेट रखिए आ जाएगा आ जाएगा करिए एल्बो स्ट्रेट वाह करिए आंटी आपका चलो खुद से करिए करिए करिए करिए बाहर की तरफ ठीक है ऐसे में फिर रोटेट करेंगे रोटेट अच्छा चलो रोटेट करो एल्बो स्ट्रेट एल्बो स्ट्रेट ठीक है चलिए लेकर आइए चलिए फिर करिए चलिए करिए खुद से nhé Thank you. खड़े हो जाएंगे आंटी खड़े हो जाइए स्ट्रेट ठीक है एल्बो स्ट्रेट रहना चाहिए अब आप करेंगे यहाँ जाइए यहाँ जाइए दीवार से लग जाइए बिल्कुल हाँ, करिए थोड़ा सा पेन आएगा चलिए फिर करेंगे एल्बो स्ट्रेट Okay. Fine.

करेंगे नीचे लाएंगे ऐसे चलाना है आपको ठीक है बीस बार चलाइए इधर आ जाइए पाएंगे संकल्प की